大家好，我是金英老师，又到我们每一周的生肖运势周报时间。接下来要跟大家分享的是五月二十号到五月二十六日这当中重要的日课吉凶以及个别的生肖运势。在我们开始之前，请大家务必在下方帮老师按下订阅小铃铛跟赞，这样子你才可以及时收到老师的贴心运势提醒哦。谢谢大家。好，我们来看一下这一周我们有什么要注意的日课吧。 首先是礼拜一当天逢到的是月见土府日，月见土府日意味的是在当天不宜动土。同时呢，我们如果要把它运用到我们现今的生活来讲的话，如果你家中有花圃、花园或是小盆栽，我们尽量就不要在当天做挖土的动作，或者是填土的动作，这样子就可以了。 另外，再看一下礼拜二逢到的是一个新的节气，在当天的下午的三点五十九分，我们会进入到小满这个节气。如果你还不知道要如何透过食补、风水以及字帖这三样方式帮自己在小满这个节气的时候补运，不妨赶紧呢，在这个视频结束之后去看一下老师的“小满开运”视频。 帮自己赶快在六月五号前补足你的运势哦。好，礼拜三的部分逢到的是天贼日，天贼星它是我们一个盗窃的凶星，所以主要呢会影响的是我们的财运还有破财。因此，老师会建议在当天不宜去做签约定盟的动作。同时，如果说你有要投资或者是做销售的动作，都不要在礼拜三去做执行。 比较容易会蒙蔽损失。再来，我们来看一下，礼拜四封到的是大偷休日。如果我们有要做祈福的动作，尽可能把它延后到礼拜五、礼拜六或是礼拜天再去做执行。礼拜五跟礼拜六这两天都是不错的日子，一个是显星天德日，一个是取星之德日。因此，大部分通书上通仪的事项都可以在这两天去做执行。 再来，我们来看一下礼拜天逢到的是凤凰日，当天同时也是我们的乌兔太阴日，吉时落到了午时，也就是上午的十一点到下午的一点整。如果有要求子嗣的夫妻，请你们务必在礼拜天的时候，可以在中午的这个时候前往祝生娘娘观，或者是观音菩萨的庙宇去做祈福的动作喽。 以上是我们这一周的日课吉凶。再来，我们来看看当周的本周运势王前三名分别是哪三个生肖的朋友吧。首先，第三名是我们属羊的朋友；第二名是我们属猴的朋友；第一名呢是我们属马的朋友。这三个生肖的朋友们在本周的运势是非常的旺盛的，所以也务必要好好把握在月底前。 加把劲，把该完成的事情呢，都在这个月份呢落实了，那下个月你就会有果实可以收了。再来，我们来看一下十二个生肖在这一周的个别生肖运势。首先是我们属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在本周务必要排除矛盾，在当中要注意的天数是礼拜二。排除矛盾意味的是，同时呢，也会代表你需要。 擅长去跟别人做良好的沟通，不要让人家觉得你的沟通方式有点让人家觉得，咦，你怎么这么的斤斤计较？所以呢，在对谈之间呢，务必要识大体一点，好，那才能够达到你要的效果喽。再来，我们来看第二个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友在这一周，老师会建议你要管好你的荷包了，尤其是你的要控制的是你的。 购买欲望在这一周呢会特别的强，可是你偏偏买的东西都是帮别人买，不然就是不是你需要的东西，只是你很想要。所以想要跟需要之间，请你务必要有一个平衡点哦。再来也要看看你的荷包有没有办法维持你的欲望。所以呢，呃，属牛的朋友切记，尤其是在当周的礼拜三跟礼拜六，就不要上网去做网购的动作了，不然你很容易一下子失心疯。 那看到账单你会笑不出来。再来这里，我们这个属老虎的朋友哈，属老虎的朋友呢，在当中呢比较容易呢会有一些意外的状况。那这些状况呢，其实你都是有办法处理的，只是你没有那么常碰到。但是并不代表你不知道这个 SOP 要怎么样去进行。这时候属老虎的朋友，老师建议你只要平静下，静下心去判断。 这样子你就可以一一的将事情给排除在外了。属老虎的朋友在当中要注意的天数分别是礼拜四跟礼拜天喽。下一个生肖是我们属兔子的朋友，属兔子的朋友在当中呢比较容易会有意见不合的状况，但是意见不合并不代表是说都是你的错，很有可能是因为你的想法比较前卫，又或者是别人没有办法去接受你所说的。 这个时候，你要想让别人接纳你的想法的时候，你必须要提供一些数据或者是佐证的资料，这样子别人才会愿意听下去。不要没有提供这些相关的资料，就希望别人呃被你说服，因为他们会觉得你太过主见，或者是太过的主观，所以务必要把需要呃用的资料准备好，再来去说服你的对手。 好，属兔子的朋友在当中要注意的是礼拜五。那我们再看下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友在当中会有点进退两难的一个状况。那我会建议呢，在当中呢，你可以让自己呢，就是要下定决心改变，因为你这个进退两难的状况呢，主要是因为你没有办法接受问题，而这个问题其实是在你自己身上。那。 那这个属龙的朋友在当周要注意的天数是礼拜五跟礼拜六。好，下一个生肖是我们属猴的朋友。属猴的朋友在这一周呢是等待时机周，要注意的天数分别是礼拜四跟礼拜天。这等待时机也会意味的是说，你就好好的休息一下。虽然是休息，并不是要你闲着，而是要你用眼睛观察，但是不行动。 观察再决定，这样子会比较有利于你下个月要布局的事情喽。好，下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友在当中呢是我们的运势王，所以呢他会得到很多的呃福星的扶持，很多的贵人的协助。所以属马的朋友不论男女都好好的把握，即便你身边有着一些你觉得平常很看不惯会拍你马屁的人，就让他们拍吧，而且你还要跟他们很好。 因为他们未来也会是那一群会帮助你的人，即便你会觉得他们很市侩，但是那又何妨？因为这个就是社会嘛。再来，下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友在当中必须要落实计划。所以是说，如果你本来有安排好要干什么、要干什么的 A、B、C、D 项，请你务必要照这个时间表一一的去完成它，这样子你才不会乱了脚步，好。 那属猴那个羊的朋友呢，在当中呢要注意的天数是礼拜二。下一个生肖是我们属猴的朋友，属猴的朋友在当中呢，真的是可以好好的大展身手了。那属猴的朋友呢，也务必要好好的规划你接下来下一个月所想要做的事情。那在时间表定内呢完成的话，你就可以呢，诶，不会让自己承受。 心里的一些压力也不会觉得那么的煎熬，好，那这个时候大展身手呢，也会意味的是说，哎，你会比较容易会有得意忘形，这个时候你还是要必须谦虚一点，因为谦卑呢，也可以让你带来一些更好的人缘跟人际关系。下一个要看的是我们属鸡的朋友，在当中呢是适合跳槽的哦，这个时候你们就会想，老师啊，你就直接说跳槽，那到底是跳什么呢？ 难道是我们可以转职了吗？其实呢，老师的意思呢是指，呃，如果你有想要换跑道的，又或者是你想要呃换派系的，好，因为每个公司有些时候我们可能会有不同的体系嘛，哦，那或另外呢也包含的就是你如果想要转换心情，这个时候都可以做了。那这样的一个动作呢？ 意味的是说，我们可以让一马星的力量呢降到一个比较低的状况，那对你的影响相对的也会小一些些。所以是说，如果说你有想要变化，我们可以把它停留在想法，因为我只说适合，我没办法没有叫你做嘛。听懂老师的意思吗？好，这个我们主要是要化解这个一马星术的力道。 再来，我们来看一下啊，属鸡的朋友要注意的天数是礼拜四跟礼拜六哦。啊，礼拜四跟礼拜六，你比较容易就是会觉得比较心烦气躁一点啊。再来，我们看下一个生肖是我们属狗的朋友。属狗的朋友呢，在这一周呢，会觉得惊喜不断，惊喜连连。这个时候，老师就会给你讲，你只要好好享受你现在生命中所出现的一些小确幸。 为什么呢？这种小惊喜就有点类似，就是，咦，我去买个，我去买个，买个水果，结果他又多送了你一杯果汁，又或者是这些小小的贴心跟人情味，可能就很容易在你周遭会出现。那这个礼拜你就好好的享受这样的小确幸吧，好， 那唯一要注意的就是礼拜三的部分运势是比较低一点的哦。那最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，老师会建议你在当中呢，尽可能呢提前完成任何事情，不管是工作上的，或是家里的事情，好，或是生活上的，比如说要缴账单啊，或者是说，呃，工工作的被交代的办理的事项，这些都一样，或是要去采买东西，都尽可能提前。 因为你很有可能，因为你一想说啊，没关系，再玩一下，结果本来想要用的折价券不能用，或者是本来想要去缴账单，结果过期了，你必须亲自跑一趟。好，这些事情反而会让你觉得生活变得更繁琐了。所以如果能够提前完成的事情，提前完成，这样子你才不会后面呢，就是留了一个尾巴，然后要收尾，然后让自己更累，好不好？好，那属猪的朋友，这一周要注意的天数是星期一。 再让我们来看一下在感情的部分，在这一周谁是列入前三名的朋友。首先，第三名是属猪的朋友，第二名是我们属鸡的朋友，那第一名是我们属狗的朋友。先恭喜以上这三个生肖的朋友喽。这三个生肖的朋友呢，在感情上面来讲，你们可以好好的陪伴对方，甚至呢，呃，做好一个聆听者该有的角色。 同时，在这这三个生肖的朋友呢，如果说你们在当周，因为逢到了我们的五二零跟五二一，都是很适合告白的，不妨，如果你有喜欢心仪的对象，就可以在这一周出手喽。以上是我们这一周的生肖运势周报，希望大家喜欢，我们下周再见。如果 你喜欢老师的频道，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛跟赞，这样子你才可以确保在下一周可以及时收到老师的贴心运势提醒。老师爱你们哦，祝你们当周舒心愉快。